Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. nó lại lớn không Wala, kay kuan daw ni. Eh. Kanang, eh, abin akong naisulod. <laughs> Kikay, abin akong naisulod ni. Oh, wala di ay. Ginahap ni, design ra day ni. Hoy, gipangkong. Dalagan ko sa mga mo. Kasi kung ano ko, susunod na tubig. Pero sa libre? Bukot na sa mga. So, namatay nila. Oo, ano, nagamot ko. Ay, hindi. Hmm. Hindi. Hindi. Bukan pa, balitan ng ubang lutaw. Nato ni mo? Lutaw? Ito? Uy, ganyan. Bila, grabe. Dagan lagi ko sino. Uy, patay kita ano. Eh. Ay, kay, upuan na lang dito kay. Balik na ko itong sabon, day eh, kay. Pahugasan ako ni Kondre. Oh. mau quantos segundos eh sedikit rin mang udah eh, yang si mama papa sedikit po Hah? Kai, pila pila edad kai? Ini mau ikut dulu kay Dulu? Wala aku ko kabalo, ginan man ako si Mamang God. 73 oh, oh, sedikit, Oh, sedikit, te.